Eh, Nico Peco 1. Así es. ¿Qué tal, doctor? ¿Todo bien? Buenas tardes. Buenas tardes. Eh, ¿Qué le anda pasando? Sí, me duele un poco la espalda. Más o menos por la mitad. Ah, bueno, precisamente le podemos revisar. Ok, dale. A ver, basta un poquito frío, pero se la banca. Inhale. Oh, ay, ay. Hay un, hay un temita ahí. ¿Qué, qué temita? Creo que es mejor que lo escuches. 看，你哪里？